Ke webahlali, yabo into uma kuyeyakho vele angeke wayilahlela ndawo and angeke yathathwa ngumuntu. U-S_K Khoza njengoba bemxoshile kwi-The Queen, usephinde wathola enye i-role yokuba nguSabelo ku-e.tv ebizwa ngokuthi i-The Black Door. Awume-ke ke ngize nazo. Njengoba simazi-ke bahlali ukuthi u-SK Khoza uke waba sezinkingeni ezahlukahlukene ezifaka yena ngendlela engaqondakali bahlali. Koda-ke shuthi ubuye naye waziphakamisa wasukuma wazama ngenye indlela-ke manje. Njengoba-ke manje esethole iroli entsha eBusabelo ku-e.tv kwi-The Black Door. Lapho ubekhompyitha nobhuti wakhe u-Abdul, u-Abdul Khoza. So manje kwaphuma yena-ke wawina yena ukuthi uyena ozothatha le role. Uyasho-ke nokuthi uze waxoshwa vele kwi-drag queen ngezinto ebezenzeka namavidiyo abephuma njalo njalo njalo adedeke ephuma njengoba niyakhumbula ukuthi kuye kwaba nevidiyo eke nje impela yaba isemgangathweni nje vele kukhulunywa ngayo ukuthi wow he's a unani eater what what what lezo zinto ke bekade ezenza nokuthi ubeke ubekade ke e-, edle izidakamizwa yonke lezo zinto so uyayi uthi nje yonke lonto ayikho abantu nje bayahema bakhuluma into ezingekho ngaye so yena nje nje bade beyikhompitha kule role benobhuti wakhe kuyafana vele uma ukuthi kuwine yena kusawine yena ubhuti wakhe ngoba phela vele khumbula ukuthi bayalamana bangobamndeni baphuma ekhaya elilodwa so-ke uyasho ukuthi-ke useyihambile le ndlela futhi seze yaphumelela uze waphinda wabhalela kwi-daily sun ukuthi bamfaka kwi-front page ukuthi ba, ba, ba, umpela le role uyithathile um uzoqala ngomsombuluko lapho-ke beyiphostile ku-instagram page wakhe-ke ekhuluma ngayo le ndaba ukuthi hhayi bo ziyenzeka abahlali so kuyacaca ukuthi vele if ithalente likhona kohlale vele noma ikuphi lohamba khona noma kuthiwa usumoshe kangakanani wasolakala kangakanani kodwa ithalente malikhona okusho ukuthi angeke wawuswela umsebenzi wokuthi uthole usebenze phezu kwamacala obusuke wakwenza phezu kokumosha obosuke wakwenza simbongeleke bahlali-ke ukuthi usethe wakhona-ke ukuthi avuke futhi ayithathe phezu kwey'nkulumo besezikhona ngegama lakhe ngoba phela ubesemuntu obesedicileleke phansi kakhulu eseshiwo nje amagama futhi bengingasaboni uminithi uzobuya khona ukuthi aphakame ayithathe so-ke nje bithuba lithelavela-ke nkosi yami akazithathe enze konke okuhle okufanele sithembe ukuthi-ke angeke asaphinda futhi asibuyele nezinye ngoba once vele mekuwukuthi ubekade khona kulezo zinto lento lezinto ezidliwayo zokudidisa umqondo obvious engayanga hlambe e-rehab or engakabi sober abe right usazophinda aphindele khona kodwa sithembe ukuthi manje ufundile isifundo ubonile ukuthi kwenzakaleni angeke azasaphinda ukuthi ayifake enkingeni efana nalena so-ke mzansi asike simbongele-ke ukhoza sk khoza ukuthi uphinde wakhona-ke ukuthi avuke ayithathe ngeke futhi kusaba khona abantu abazothi yewe kade enziwe umini ukuthi nokuthi ngoba phela singabantu sithola i-opportunity yokuthi simushe umuntu ungenzanga lutho okungabanga khona nto yenzile nje eh usuzothi yingoba wena wenza ukuthi nokuthi akukho right lokho isiphiwo somuntu angeke usithathe ngisho angahlanye ahambe ngey'nyawo enze nenzeni kodwa isiphiwo masikhona egazini suke nje sadidesekile okwaloso sikhashana kodwa sibonge ngoba usukume wayithintutha wavukela khona waphikelela khona walwisana nosathane hhayi umnqobile usathane umnqobile usekhonile-ke manje ukuthi waphinda wathola enye iroli eh ukuthi abe ngusabelo simbongele-ke u-sk khoza ukuthi uyenzile le ndaba hhayi-ke bahlali nami ngicela ukuphuma lana-ke ningakhohlwa ukuthi ningisubscribe-ele ningilayikhele ningifollowe nenze yonke nje le nsimbatheke yenzeka laphansi Enhle bahlali, ngiyanithanda-ke mina bahlali.